よしオラ悟空うわ未来のトランクスがブラックっちゅうオラそっくりの敵にやられちまってタイムマシンでこっちの世界にやってきたんだこうなったらのんびりしてる場合じゃねえよしオラやベジータも急いで向かうぞ次回「ドラゴンボールスーパー希望再び今で目覚めよトランクス」絶対見てくれよな